Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, Βασίλης Ευγίου εδώ. Σήμερα σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι με top 34, διαλεγμένα από μένα. Ε, δεν τα έχω βάλει με σειρά, ούτε αλφαβητικά. Με καινούρια και παλιά παιχνίδια για το κινητό. Για όσους δεν τα ξέρετε ή δεν ξέρετε ότι έχουν κυκλοφορήσει, μπορείτε να τα δοκιμάσετε. Είναι για το κινητό και για iOS και για Android κινητά. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με χαλαρή μουσικούλα και τα λέμε σε λίγο. Πάμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε τα γνωστά που πρέπει να κάνετε, like, σχόλιο, ό,τι θέλετε, subscribe, καμπανάκι στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια!